Viņam tas māmā, tas fotosesijas kāds viņam tikai nav. Noliec dūrīti apakšā, tādu, tad tā uzsitā. Šito mēs tikko izdarījām. Kaut kas brauc. Mauž, ka Eriks būs ticis līdz eh, šajienē. Jā, o citā, jā. A, ko jūs? A, mums, mums pa veselu, kamēr eh, mēs, mums tas arī viss ir. Nē, pēc ka es mēs nedēļu vairāk. Es šoknīgi lēni graužu. Māma, kas tev noticis? Tu taču mums šitā te pa vienu lūku laiku iekšā potas pļauj ārā. Viņa nevar iet, ja tajā pusē, kur pa kuru spēl ārā. Jā, jā. Ā, nē. Nē, ka mūsu nacionāļi atbrauc. Ā, tie paši, kas bija, jā? Uz pirmo